Dober večer, spoštovani gledalci in gledalci. Na sporedu je prvi retrospektivni festival Jugoslovanske televizije. V njem nastopajo najboljše točke posameznih televizijskih oddaj. E, želimo vam vse najboljše. Oprosite, prijeten večer. Preden pa pričnemo s programom, bo imel naš predstavnik za Public eh, Relations kratek intervju eh, s pokroviteljem festivala, tovarišem Bistroglavom Brzopletičem. Dobar večer. V naš študijo smo nocoj povabili gosta nocojšnjega večera, tovariša Brzopletiča, da nam bo odgovoril na par vprašanj o našem festivalu. Tovariš Brzopletič, kaj naj vas vprašam? Kaj bi odgovorili na to moje vprašanje? Vprašanje ekskluzivnost tipičnih anomalij, debolativno konfrontira pozicije rekonstruktivnih eksperimentov z vidika akumulacije sredstev, ki jih imamo na razpolago. Zato moramo konstruktivno apelirati na vse činitelje, eh, ki so doslej favorizirali takšne tendence, eh, da se vključijo v komunikativnem smislu eh, v propozicije kapitalne kombinatorike, ki so doslej favorizirali takšne tendence, kar nam bo brez dvoma zagotovilo ekskluzivne situacije v, v prognoziranju nadaljnega razvoja. Tovariš Brzopletič, e, kaj mislite o vplivu kislega mleka na drstenje rib v Jadranskem morju? E, aha. E, asociativnost take aktivnosti v procentualnem smislu le še pogojuje nadaljno vertikalizacijo splošne horizontalizacije. Ali o tem pojavu obstojajo kakšni statistični podatki? Eh, da, interesantno. Prav zdaj sem se slučajno spomnil. Kolektivizacija splošnih tendenc, ki kaže razvoj v smeri individualne formacije svobodnih stališč po vprašanju večje kvalitete, pogojuje že avtomatično tudi miskulativnost, klirizacije, mutacij. In še zadnje vprašanje. Ali je to um, splošen pojav? E, vsekakor, docela. Z drugimi besedami, dizintegracija kolarnih frituli e, atraktivno berilizira kantatilne brigadilnosti. E, agolibičnih migulatorjev pa danes ne polibiliziramo več. Zatorej, pimpidrelična kolodracija vodi le v didikalične mimidrilizacije. Torej, velja, parabilizirajmo bavaligarne antipiribilate, da bomo čim prej goromanično atakulirali eksplativno intelebacijo figurativnih pirdulizacij.